हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम जितेंद्र पाठर है मैं आपको फायर के बारे में सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा हाँ किस तरह से ड्यूटी करना है वो आपको बताऊंगा ठीक है पहले हम लोग परेड करेंगे परेड एक साथ सावधान सावधान में हमारे दोनों एडी जो एडी है ना दोनों हाँ दोनों एडी एडी पीछे का जो एड़ी है एड़ी से एड़ी मिली हुई होनी चाहिए और पंजे में छः इंच का गैप रहेगा ये जो छः इंच का गैप रहेगा ना पंजे में रहेगा ठीक है और सावधान में हमेशा मूड बंद रहेगा इतना ऐसा आपका मूड बंद है और कहाँ पे रहेगा सिलाई के पीछे हाथ रहेगा इस तरह से है सिलाई मालूम है कहाँ पे ये सिलाई हो गई आपकी ये सावधान पोजीशन ये सावधान पोजिशन सावधान पोजिशन सिलाई के पीछे हाथ रहेगा ये चिपका के ठीक है ये हो गया सावधान समझ गए अभी सावधान से मुझे विश्राम में जाना है अभी मैं सावधान में हूँ मुझे विश्राम में जाना है बराबर मैं क्या करूँगा लेफ्ट का पैर मैं उठाऊँगा और जाते सकते और हाथ हमारा पीछे रहेगा इस ठीक है हाँ अभी आपको विश्राम में जाना है मैं विश्राम बोलूँगा तो आपको विश्राम में जाना है विश्राम में दोनों एडी में 12 इंच का गैप होगा और पंजे में 16 इंच का गैप समझ गए जैसे ये 12 इंच का गैप हुआ पंजा यहाँ पे ये यहाँ पे दो इंच दो इंच हो गया 16 इंच और हाथ पीछे रहेगा समझ में है अभी आप चौदह में हो जिस तरह से विश्राम हाथ पीछे जाएंगे ठीक है हाथ सावधान में ये चिपका के रहेगा बॉडी को बॉडी को चिपक चिपका के रहेगा ठीक है ब्रेड एक साथ विश्राम विश्राम हाथ पीछे हाथ पीछे कितना जाएगा नीचे तक जाएगा इस तरह से ठीक है नीचे तक जाएगा हाथ ये थोड़ी इसमें से गैप नहीं रहना ठीक है समझ में आए सावधान में हमारा एडी से एडी मिलेगा पंजे में छः इंच का गैप रहेगा और हाथ का मूट इस तरह से बंद रहेगा और सिलाई के पीछे हमारा हाथ रहेगा और वो भी चिपका के हाँ और नज़र सामने रहेगी ये हो गया सावधान और विश्राम में दोनों पैर में 12 इंच का गैप रहेगा 12 इंच दोनों पैर में 12 इंच फैलाओ 12 इंच का गैप रहेगा और पंजे में 16 इंच का गैप रहेगा समझ में आए अभी आप विश्राम में हो जब सावधान में आओगे तब एडी से एडी मिली ये एडी है हमारी ये जो एडी है एडी से एडी मिलेगी और पंजे में छः इंच का छः इंच का गैप रहेगा ये सावधान में ये ध्यान में रखो सावधान में हमारा मूड बंद होके कहाँ पे जाएगा सिलाई के पीछे रहेगा ध्यान में रखो अभी हम लोग विश्राम में है विश्राम में हमारे हाथ पीछे रहेंगे बराबर और पंजे में 16 इंच का गैप और एडी में एडी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच ये विश्राम हुआ समझ गए ध्यान में रखना विश्राम में हाथ पीछे रहेंगे ठीक है समझ में आए और जब पैर हम पैर चेंज करेंगे हम लोग लेफ्ट का पैर जब चेंज करेंगे तो इतना ऊपर उठना चाहिए ऐसा ऐसे पटकना रहता है समझ गए कैसे पटकोगे दिखाओ अभी जब विश्राम में है मुझे सावधान में आना है मैं कैसे पटकूँगा यहाँ से यहाँ पे एड़ी को दबा ये करना है कुछ करना है ठीक है अभी विश्राम में रहो बराबर हाँ अभी विश्राम से आपको सावधान में आना है सिलाई के पीछे हाथ रहेगा आपका एड़ी से एड़ी मिली रहेगी और पंजे में छः इंच का गैप रहेगा हाँ सिलाई के पीछे आपका दोनों हाथ रहेंगे ठीक है प्रेड एक साथ सावधान हो गया तुम्हारा सावधान सावधान में जब आओगे आपने चेंज करते समय जो ये चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे आना और पटकना है यहाँ पे आके पटकना है समझ गए ऊपर आके पटकना है ताकि आपको प्रेशर आएगा और आवाज़ आएगा एडी का एडी से एडी को पटकना है ठीक है अभी आप विश्राम में जाओगे सावधान में रहो बराबर पंजे पंज मूड बंद रहेगा हाँ मूड बंद रहेगा और सिलाई के पीछे आपका हाथ रहेगा प्रेड एक साथ विश्राम एक साइड एक साइड में आ जाओ हाँ थोड़ा इधर बस अब विश्राम में है विश्राम में पैर देखो तुम्हारा पैर में ये एडी बारह इंच और पंजे में सोलह इंच और हाथ पीछे हाथ इस तरह से पीछे देख लो दिख रहा है हाँ अभी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा सिक्योरिटी का स्पेलिंग सबको मालूम है सिक्योरिटी का spelling S E C U R I T Y ये सिक्योरिटी के स्पेलिंग में ही किस तरह से हमको काम करना है ये बताया जाएगा समझ गए पहला अल्फ़ाबेट क्या है हमारा एस सिक्योरिटी का पहला अल्फ़ाबेट क्या है एस बराबर एस से शुरुआत होती है एस यानी सुरक्षा रक्षक आप क्या हो एक सुरक्षा रक्षा सुरक्षा रक्षक हो बराबर सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है हमें और सुरक्षा रक्षक बोला जाता है इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है और हिंदी में सुरक्षा रक्षक बोला जाता है आप क्या हो एक सुरक्षा रक्षक हो आपका काम क्या रहेगा सुरक्षा करना यानी जान की रक्षा पहले हम लोग क्या करेंगे अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना मतलब जान की रक्षा करना हमारा काम रहेगा पहला काम हमारा ये रहेगा फिर बाद में हमारा काम क्या रहेगा माल की रक्षा करना इस प्रॉपर्टी की इस जगह में जो प्रॉपर्टी हमारी है ये कंपनी की उनकी हमको क्या करना है सुरक्षा करना है रक्षा करना है बराबर उसके बाद में और सबका तीसरा अल्फा तीसरा क्या है सुरक्षा रक्षक का काम क्या है तीसरा सम्मान करना बराबर क्या करोगे आप सम्मान करोगे कैसे करोगे पैर में अंतर रखो पैर में अंतर रखो हाँ क्या करेंगे हम लोग सबका सम्मान कैसे करेंगे हम लोग कोई सामने आता है तो अब हम उनको कैसे कहाँ ऐसा है अभी कोई साहब आ गया हम क्या करेंगे जय हिंद सर ये सल्यूट मार सकते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं बराबर है गुड मॉर्निंग ये सर से गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हो कोई भी आता है कोई भी जाता है अभी सुबह सुबह क्या बोलोगे आप good morning sir good morning madam have a nice day ये हम लोग क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं अभी मैडम को मैंने आवाज़ बोल बोल रहा हूँ मैं आपको लेकिन उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने जवाब दिया गुड मॉर्निंग बोला जाता है ये क्या हो गया रिस्पेक्ट हुआ एक दूसरे को आपका जो चलन है यहाँ पे क्या देखेगा वी फोर सिक्योरिटी के सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे हैं जो हमें क्या देते हैं हमारा सम्मान करते हैं उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है समझ गए पहले सम्मान करना है good morning sir good morning madam हाँ इस तरह से बोल के हमको उनका सम्मान करना है बराबर जाने के time have a nice day पूरा दिन आपका अच्छा जाए ये हिसाब से हमको उनको बोलना है ये सुरक्षा रक्षक का पहला काम है जान की रक्षा करना प्रॉपर्टी की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना बराबर उसके बाद में क्या आता है अल्फ़ाबेट एस के बाद ई e आता है ई यानी ईगल आए एक एक ही जाओ E for eagle eye eagle eye का मतलब ईगल आई की मतलब चील की नज़र से हमको क्या देखना है ध्यान रखना है चील की नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको क्या करना रहता है ध्यान रखना है चारों तरफ हमको देखना है यहाँ से हम लोग राउंड मारेंगे हम लोग ड्यूटी करना कैसे चाहिए डे और नाइट हो कुछ भी हो नाइट ऐसा हो कि ऐसा नहीं है कि हमको नाइट में कुछ देखना नहीं है दर गेट बंद होने के बाद हम दाएँ जा सकते हैं बाएँ जा सकते हैं अगर मैं इस तरह से गया तो मैं यहाँ का देखूँगा बराबर कि नहीं यहाँ का आगे का मुझे दिख सकता है यहाँ पे मैं ऐसे चलूँगा पहरेदारी की तरह हमको ड्यूटी करना चाहिए यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ का लेफ्ट का मुझे दिखेगा बराबर इस तरह से हमको ड्यूटी करना है ईगल आई की तरह ईगल आई की तरह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको ध्यान रखना है अगर कोई गलत काम करता है तो मुझे उनको रोकना पड़ेगा समझ गए उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए सी फॉर अगला अल्फ़ाबेट है सी ए के बाद अभी मैंने देख लिया उनकी गाड़ी वहाँ पे पार्किंग है लेकिन वहाँ पे पार्किंग नहीं करना चाहिए मैं क्या करूँगा मेरे पास क्या चाहिए सी फॉर करेजियस यानी धाड़स करना चाहिए क्या करना चाहिए मुझे धाड़स करना चाहिए हर चीज़ में धाड़स होता है अगर मैं धाड़स नहीं किया तो सामने दूसरे वाले को परेशानी हो जाती है इन्होंने गलत काम किया और मैंने उसे रोका नहीं मैं डर गया मैं शर्मा गया मैं बोल नहीं पाया उनको उसके वजह से क्या हुआ किसी और को तकलीफ़ होती है मेरा काम क्या है सुरक्षा करना मेरा काम है माल मत्ता की रक्षा करना मेरा काम है उनका सम्मान भी करना है वो आएंगे लेकिन हर हर व्यक्ति को अपना काम बराबर ठीक ठाक से करना इसके लिए सिक्योरिटी को रखा गया है उनको जानकारी किसी अजनबी को जानकारी नहीं होती कहीं गाड़ी पार करना है दूसरों की गाड़ी निकालना होता है फिर ये सब चीज़ें अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा ये अगर चीज़ें मैं ध्यान नहीं दूंगा तो क्या होगा काम बराबर नहीं हो रहा है किसी को और को तकलीफ़ होगी फिर बाद में हम हमको सुनना पड़ेगा डांट पड़ सकती है समझ गए तो ये इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए करेजियस क्या होना चाहिए C for courageous security guard को क्या करना चाहिए धाड़स करना चाहिए और उस समय अगर उसी समय उसको रोकना चाहिए क्या करना चाहिए उसी समय उनको रोकना चाहिए और अपना काम करना चाहिए तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को धाड़स करेजियस करेजियस का मतलब धाड़स करना धाड़स करेंगे और हम उनको बताएंगे हम शर्माएंगे नहीं हम झिझकेंगे नहीं समझ गए ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए हम लोग जब करेंगे तो होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा तो सी हो गया उसके बाद में सी के बाद U U for uniform security guard को कैसे होना चाहिए यूनिफॉर्म में हमेशा रहना चाहिए क्या करना चाहिए हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए जिस तरह से पुलिस रहती है फौजी रहता है उस तरह से उनका यूनिफॉर्म कैसे रहता है उनके बाल कैसे रहते हैं उनकी शेविंग रहती है कि नहीं ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए हम लोग ध्यान नहीं देते मगर कंपनी का हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कंपनी का नाम और हमारा नाम ख़राब हो जाता है इसके वजह से तो हमको क्या करना चाहिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा मैं यूनिफॉर्म में रहूँगा क्या करूँगा यूनिफॉर्म में रहूँगा ऊपर का बटन लगा दो हमेशा यूनिफॉर्म में रहूँगा बराबर हमेशा कम से कम बाल रखूँगा और हर रोज़ सेविंग करूँगा क्या करूँगा हर रोज़ सेविंग करूँगा नहीं अभी बड़ा है इतना है चलता है नहीं ये नहीं होना चाहिए हम अच्छे दिखने के लिए हमारे अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए हमारे बाल कम से कम हर रोज़ शेविंग होना चाहिए और कपड़े साफ़ सुथरे रहना चाहिए और शूज़ होने चाहिए ब्लैक शूज़ होने चाहिए तो ब्लैक शूज़ के ऊपर पॉलिश भी हमारा होना चाहिए बराबर अगर ये चीज़ है तो हम कैसे दिखेंगे सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे बराबर हमारे गले में आईडी कार्ड भी होना चाहिए ताकि सामने वाले को जानकारी मिले कि मैं एक क्या हो इस कंपनी का वी फोर्स सिक्योरिटी का गार्ड हो क्या हो वी फोर्स सिक्योरिटी का एक सुरक्षा रक्षक हो जो क्या करेगा आपकी जान की रक्षा करेगा और खुद की जान की रक्षा करते हुए आपकी जान की रक्षा करेगा सबकी रक्षा करेगा और इस यहाँ का माल मत्ते का रक्षण करेगा और सबका बराबर सम्मान करेगा समझ गए सम्मान करना ज़रूरी है कोई भी आता है गुड मॉर्निंग सर समझ गए वेलकम टू कौन सा रेसिडेंसी है निर्वाणा निर्वाणा रेसिडेंस कुकरेज जो भी है आपको उनको बताना है और वेलकम करना है और उनका एंट्री करना रहेगा तो उनका एंट्री करना ये सब चीज़ें हमें सिक्योरिटी वाले को हमेशा करना चाहिए ठीक है उसके बाद में यू के बाद R R for robust security guard कैसा होना चाहिए मजबूत बारह घंटे की ड्यूटी है हमको बारह घंटे में मजबूती के साथ ड्यूटी करना चाहिए अगर कोई चोर चोरी करता है और भाग जाता है तो हमको उसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए मजबूती होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को कैसा होना चाहिए रोबस्ट मजबूत मजबूत की तरह किसी को आवाज़ देना है किसी को रोकना है किसी को टोकना है तो अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए मजबूती के साथ हमको ड्यूटी करना चाहिए किसी को रोकने के लिए हमारे पास जो मजबूती चाहिए वही होना चाहिए अगर नहीं है तो सामने वाला हमको नहीं डरेगा समझ गए सम्मान भी करना है और सामने वाले को चेतावनी भी देना है यहाँ से अलाउड नहीं है अभी कोई रिक्शा वाला आता है पानी ये करने के लिए हमको नहीं लेना है ये सब चीज़ें किसी को अजनबी को अंदर लेना अलाउड नहीं क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा रक्षक हूँ यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है मालिक जब परमिशन देता है उसी तरह हमको काम करना चाहिए समझ गए किसी अजनबी को अपने हिसाब से उनको परमिशन नहीं देना है मालिक के अनुसार यहाँ का एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है नियम जो रहता है इस नियम के अनुसार यहाँ की सिक्योरिटी को काम करना है उसी नियम से हमको काम करना चाहिए अगर कुछ तकलीफ़ है तो हमारे सीनियर को बताना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए रोबस्ट के बाद क्या है आर के बाद आई आई फॉर इंटेलिजेंट दिमाग बुद्धिमान सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए इंटेलिजेंट बुद्धिमान होना चाहिए बुद्धिमान के लिए क्या करोगे आप अगर कोई आपसे सुनता नहीं है तो आप उनका कंप्लेंट करोगे क्या उनसे उनके साथ बहस करोगे कंप्लेंट करेंगे आप उनका कंप्लेंट कर सकते हो कोई हादसा होता है आप क्या क्या क्या कर सकते हो उनका कंप्लेंट करेंगे कि किसी ने सुना नहीं है कोई ये हुआ है इंसिडेंट हुआ है तो आप पुलिस को बता सकते हो ये सब चीज़ें दिमाग में लाना है आपको उनको फर्स्ट एड करना है किसी को चोट आ गई है तो आप उनको दवाई करोगे तो ये सब बुद्धिमान का काम है कि तुरंत आपको क्या निर्णय लेना है कुछ होता है तो अपने सीनियर को आपको बताना है ये सब चीज़ें आपके पास नहीं रखनी आपके सीनियर को हमेशा बताना ज़रूरी है अभी आपका यहाँ पे क्या हुआ हादसा लिफ्ट बंद हुआ कब पता चला आपको विश्राम मेरो दोनों पैर में अंतर हाँ क्या होना चाहिए लिफ्ट यहाँ पे बंद हो गई कब पता चला हमको कब पता चला लिफ्ट बंद हो गई कब पता चला जब ड्राइवर ने आपको हाँ, हाँ? ड्राइवर जब आया बोला हमको गाड़ी निकालना है तब हाँ मेरे को तब हाँ तब आप लिफ्ट ऑपरेट कौन करता है मैं भी करता हूँ हाँ तो सारी जब लिफ्ट वाले जब आते हैं रिपेयर करने के लिए आते हैं तो आपको उनसे जानकारी लेना चाहिए किस तरह से आपको लिफ्ट ऑपरेट करना है लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ क्या अभी क्या हुआ था आउट ऑफ कंट्रोल यानी क्या हुआ था साइड चेंज किया था उन्होंने लिफ्ट का प्लेट हाँ? चेंज हो गया प्लेट चेंज हुआ था ना ये सब जानकारी अगर आपके पास होती तो आप उनके आने की ज़रूरत थी क्या नहीं थी ना तो ये सब चीज़ें हमें सीखना चाहिए आप इनको हैंड ओवर करो आपको अगर नॉलेज है आप यहाँ पे बहुत साल काम किए हो रहेंगे तो आप इनको बताओ आप इनको बताओ ये सब चीज़ें आप लोग एक दूसरे को हैंड ओवर दे दो एक दूसरे को बताओ ताकि आपको आपका ज्ञान बढ़े और किसी और को तकलीफ़ ना हो समझ गए आप लोग ने अगर ज्ञान आपके पास ही रखा आपको मालूम है आपने आपके पास रखा इनको नहीं मालूम है तो बोलेंगे अरे तू आ जा फिर बल हो जाएगा अभी इमरजेंसी में किसी को बाहर निकलना है किसी को अंदर आना है पार्किंग का इशू होगा ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास नहीं रखना चाहिए हमको किन के पास रखना चाहिए हम हमको जानकारी लेना चाहिए इस जगह का समझ गए क्या करना चाहिए हमको कौन गया क्या देख लो फिर उसको रख समझ गए आपकी जानकारी किसी के पास पहुंचनी चाहिए आपने अगर देख लिया ये हुआ है तो ये अगर नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए बराबर है अभी हाउस कीपिंग आएंगे वहाँ पे सारा कचरा पड़ा हुआ है हमारा काम है निगरानी करना बराबर है निगरानी करते हुए मुझे क्या दिखाई दिया वहाँ पे आपको आ, तीन चीज़ों से आग लगती है पता चला आपको तीन चीज़ें कौन सी है आप बता सकते हो मुझे हाँ हीट ऑक्सीजन और फ्यूल ये तीन चीज़ें अगर एक साथ आती है तो क्या होता है आग लगती है बरो ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं इसको यानी इस तरह से ट्रायंगल कैसा मालूम है त्रिकोण जो रहता है आग एक त्रिकोण है त्रिकोण में से एक को हमने हटा दिया तो क्या होगा आग बुझ जाएगी बराबर तीन चीज़ें से आग लगती है हीट ऑक्सीजन और फ्यूल हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा हाँ हीट को हटाना है तो मैं क्या करूँगा कूलिंग करूँगा क्या करूँगा कूलिंग करूँगा समझ गए कूलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है बराबर है ये फायर एक्सटिंग है ये फर्स्ट एड है जैसे छोटी आग लगती है तो हम लोग इसे हम लोग बुझाएंगे मगर बड़ी आग लगती है तो हमारे पास ये कैनवास होस पाइप है ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है जो ब्रांच पाइप है इसमें अटैच होता है वो वॉल है उसको अटैच होने के बाद हम लोग बड़ी आग बुझा सकते हैं तो हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कूलिंग करना पड़ेगा यानी किससे हम लोग बुझाएंगे हाँ ये आग हम लोग किससे बुझाएंगे पानी से बुझाएंगे फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे आग बुझाएंगे ठीक है उसके बाद में क्या आता है उसके बाद में हीट हुआ अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अगर मुझे हटाना है तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा ब्लैंकेटिंग करूंगा क्या करूंगा ब्लैंकेटिंग यानी चादर बिछाऊंगा ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैंने चादर बिछा दिया तो क्या होगा आग बुझ जाएगी अभी ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है ब्लैंकेटिंग करना पड़ता है क्या करना पड़ता है ब्लैंकेट यानी जैसे ब्लैंकेट डाल दिया मैंने उसके ऊपर ऑक्सीजन क्या हुआ कट हुआ क्या हुआ कट हुआ तो क्या कर, आ, करना चाहिए अभी अभी ये फायर एक्सटिंगशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है ये पाउडर बाहर निकलेगी और उसके ऊपर एक चद्दर तैयार हो जाएगी आग के ऊपर और ऑक्सीजन कट हो जाएगा तो क्या होता है ये फायर एक्सटिंगशन क्या काम करता है ऑक्सीजन कट करता है यानी क्या करता है ऑक्सीजन कट ऑक्सीजन कट करता है यानी ब्लैंकेटिंग ऑक्सीजन को कट करना यानी ब्लैंकेटिंग बोला जाता है हीट को हटाना यानी क्या बोलते हैं कूलिंग करना समझ गए और ऑक्सीजन को हटाना ब्लैंकेटिंग करना समझ गए अभी लास्ट क्या रह गया है हीट हुआ ऑक्सीजन हुआ और फ्यूल फ्यूल को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है हम लोग क्या करेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे कैसे आग बुझाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग पावर सप्लाई बंद करेंगे क्या करेंगे पावर सप्लाई यानी फ्यूल को मैंने हटा दिया यानी इलेक्ट्रिसिटी को मैंने हटा दिया तो क्या हुआ सप्लाई बंद हो सप्लाई बंद करने के बाद क्या होता है आग नॉर्मल हो जाएगी और फिर बाद में हम लोग उसको बुझा सकते क्योंकि अगर नहीं किया मैंने हटा नहीं दिया फ्यूल को मैंने हटा नहीं दिया तो क्या वहाँ से सप्लाई चालू है और इलेक्ट्रिसिटी की आग कैसे लगती है फड़फाड़ फड़फाड़ आ जाता है ना दोनों वायर एक साथ यानी दोनों वायर कौन से फेज और न्यूट्रल एक साथ आती है तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है और चलना चालू हो जाता है सप्लाई हमको इसके लिए बंद करना रहता है यानी फ्यूल को क्या करना है मुझे हटाना है फ्यूल को हटाएंगे तो क्या होगा आग बुझ जाएगी बुझ जाएगी हम लोग फायर सिंगर से ये इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल करना है किसका इस्तेमाल करना है C O two carbon dioxide इसका इसके अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बराबर अभी आप देख सकते हो इसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए ये जो क्या है इसके अंदर का क्या निकला क्या निकला गैस निकला बराबर तो क्या निकला ये अभी देखो आप हाथ लगा के देखो कहाँ कहाँ पे हाथ लगेगा तो ठंडा रहता है देखो यहाँ पे हमको पकड़ना यहाँ पे है कि ना थोड़ा ठंडा है ना थोड़ा सा मैंने चली अभी हमको जब आग लगती है ये फायर एक्सटिंगशर को यूज़ करना है तब हमको हैंडल को पकड़ना रहता है समझ गए ये फ्यूल को मैंने हटा दिया और इलेक्ट्रिसिटी की आग मैंने किससे बुझाई किससे बुझाई कार्बन डाइऑक्साइड तो कैसे वॉल को anti clock anticlockwise से हमको क्या करना है घुमाना है क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज से हमको आग को आ, ये वॉल को हमको घुमाना और आग को बुझाना बराबर ये वॉल बराबर है वापस उसको हम वॉल को बंद करेंगे तो क्या होगा जो गैस है हम लोग आगे चल के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बराबर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है बराबर इसको कैसे यूज़ करना है आप मैं आपको बताऊंगा फ्यूल को हटाना है गैस को हटा दिया गैस का वॉल्व बंद कर दिया मैंने बराबर अभी इसको हटाना है इलेक्ट्रिसिटी की आग लगानी लग, लगी है तो मैंने क्या बंद कर दिया पावर सप्लाई बंद कर दिया पहले क्या किया मैंने फ्यूल को हटा दिया तो बाद में फायर एक्सटेंशन से मैंने क्या किया आग बुझा दिया बराबर हीट को हटाने के लिए मुझे कूलिंग करना है ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे ब्लैंकेटिंग करना है और फ्यूल को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पावर सप्लाई यानी उस फ्यूल को मुझे बाजू में करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको स्टारवेशन क्या बोलते हैं स्टारवेशन करना फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना जोर से बोलो फ्यूल को हटाना स्टारवेशन करना क्या करना है स्टारवेशन करना है ऑक्सीजन को हटाना है क्या करना पड़ेगा मुझे ब्लैंकेटिंग करना है ऑक्सीजन को हटाना है क्या करना है ब्लैंकेटिंग करना है ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा और हीट को हटाने के लिए हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना हीट को हटाने के लिए मुझे कूलिंग करना यानी पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाना मगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको पानी का इस्तेमाल नहीं, नहीं करना चाहिए वो अपोजिट है इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमको पावर सप्लाई बंद करना चाहिए और सी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का इस्तेमाल अभी जो मैंने बताया उसमें से क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे उसका एक मेथड है कौन सा मेथड है कौन सा मेथड है पास का मेथड है कौन सा मेथड है P A double S pass pass का मेथड है बराबर पहला अल्फ़ाबेट क्या आता है पी पी फॉर ये अभी इसको देखिए आपने देखा है कि इसको सील ही नहीं है यानी कोई भी कभी भी ओपन कर सकता हमको पता भी नहीं चलेगा इसका कंपनी जो देती है तो सील लगा के देती है बराबर अभी इसका सील ओपन है इसको पुल द पी पहला अल्फ़ाबेट क्या है P for pull the safety pin ये सील लगने के बाद ये पिन को मुझे निकालना है बराबर है नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है आग लगती है हम लोग पैनिक हो जाते हैं हम लोग बौखला जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम लोग क्या करते हैं इसको दबाना चालू करेंगे मगर इसमें से निकलेगा क्या जब तक सील नहीं तोड़ा जाता है pull the safety pin safety pin को निकाला नहीं जाता तब तक आप लोग लीवर को नहीं दबा सकते मगर उसके बाद में लीवर को हमको दबाना नहीं है उसके बाद में हमको ये ओपन करो निकालो इसको ऊपर करो हाँ ऊपर करो ऊपर हाँ हाँ ये जो होस पाइप है बराबर है इसको क्या करना है P for pull the safety pin safety pin मैंने निकाल दिया फिर बाद में मैंने क्या किया aim the aim the base of fire क्या करेंगे हम लोग aim the base of fire क्या करेंगे हाँ क्या करेंगे aim the base of fire यानी मैं निशाना लगाऊंगा क्या करूंगा pull the safety pin aim the base of fire base का मतलब क्या है मतलब आग जो लगी है उसके बेस को यानी जिसको आग लगी है उसके ऊपर फ्लेम जो आग बढ़ती है ज्वाला के ऊपर हमको नहीं निशाना लगाना हमको निशाना कहाँ पे लगाना है लकड़े को लगी हुई आग पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग बराबर है तो उसको हमको निशाना लगाना यानी बेस पे उस जगह पे हमको निशाना लगाना अभी ज़मीन पे लगी है तो ज़मीन को निशाना करना है हवे में नहीं मारना हमको बराबर जहाँ पे लगी हुई है जिसको लगी हुई है aim the base of fire बोलते हैं उसको बराबर aim the base of fire फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा aim the base of fire किया मैंने फिर बाद में स्क्वीज द लीवर ये लीवर को मैं दबाऊंगा S for squeeze the lever ये आपको मालूम होना चाहिए पुल द सेफ्टी पिन दूसरा अल्फ़ाबेट है ए है aim the base of fire तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है एस है यानी स्क्विच द लीवर लीवर को मैं क्या करूँगा ये लीवर को मैं दबाऊंगा फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड यानी वापस एस है P A double S P for pull the safety pin aim the base of fire S for squeeze the lever और sweep hose pipe side by side side by side मुझे क्या करना है होस पाइप को राइट लेफ्ट घुमाना है क्या ताकि सब जगह पे पाउडर फैल जाए जहाँ पे आग लगी है और आग उसके बाद में ब्लैंकेटिंग क्या होगा इससे ब्लैंकेटिंग होगा और आग बुझ जाएगी समझ गया आपको किसी को कुछ तकलीफ किसी को कुछ पूछना है कुछ जानकारी लेना है अभी हमेशा ये ध्यान में रखना है जो ये जो ग्रीन नीडल है रेड कलर का है और ग्रीन है बराबर है हमेशा क्या कहाँ पे होना चाहिए ग्रीन पे रहना चाहिए ग्रीन पे रहेगा तो इसके अंदर क्या है प्रेशर, इसमें पाउडर रहती है मगर इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो क्या होगा हम लोग क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्शर इस्तेमाल करने के लिए ओके है बराबर है इस्तेमाल करने के लिए ओके है ताकि इसके अंदर प्रेशर है अभी जब हम पुल द सेफ्टी पिन करेंगे aim the base of fire करेंगे स्क्वीज द लीवर करेंगे sweep hose pipe side by side समझ गए समझ रहे आप लोग हाँ, हाँ क्या करेंगे हम लोग स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड हम लोग करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे बराबर अभी ये जो बड़ी आग लगती है तब हमको क्या करना है तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल हमको करना है बराबर क्या करना है हमको fire hydrant fire hydrant system का इस्तेमाल करना है बराबर अभी ये जो कैनवास बोलते हैं इसको क्या वाइट कलर का कैनवास होस पाइप क्या है वाइट कलर का कैनवास होस पाइप है हाँ क्या है वाइट कलर का कैनवास होज पाइप है बराबर उसके बाद में आगे जो है ये क्या बोला जाता है इसको आगे क्या है ये ये वा, इसको क्या बोलते हैं मेल कपलिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मेल कपलिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मेल कपलिंग ये जो मेल कपलिंग है जिसको लक्स नहीं है उसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं जो फायर हाइड्रन राइजर है जो standby fire hydrant riser बोलते हैं रेड कलर का जो पाइप है वो फायर हाइड्रेंट राइजर है उसके अंदर ये जाएगा क्या जाएगा हाँ ये जाएगा ब्रांच पर ये मेल कपलिंग जाएगा क्योंकि वो फीमेल कपलिंग है और लास्ट में क्या है अभी आपने इसको क्या कर दिया ये ब्रांच पाइप लगा दिया बराबर है अभी ये ब्रांच पाइप नीचे कर दो इसको इसको उठा लो हाँ ये घुमा थोड़ा सा घुमा अभी ये जो इसको क्या बोलते हैं देखो हमने कभी यूज़ नहीं किया इसके वजह से ये बड़ा गंज लगा अभी ये हाँ अभी ये ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ब्रांच पाइप और इसके नीचे जो है वो क्या है फीमेल कपलिंग है और इसको जो है अभी ये दोनों को दोनों साइड से खींचो दोनों साइड से खींचो खींचो जोर से खींचो हाँ अभी ये जो निकला बराबर है ये लक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये दोनों को लक्स बोलते हैं और इसके अंदर रबर वाइसर होना चाहिए दिख रहा है आपको हाँ। रबर वाइसर दिख रहा है ना हम्म। अभी अब जब जब हमको इसको फिट करना है ये मेल कपलिंग मेल की तरह है ये फीमेल की तरह है जहाँ पे वहाँ पे एक लक्स है अटैच किया हुआ उसको उसके अंदर मेल कपलिंग डालना है फिर बाद में आगे चल के इसको ब्रांच पाइप को इसको क्या करना है अटैच करना है इसको अंदर डाल दिया और लॉक कर छोड़ दिया बराबर समझ गए ये खो खोलने के लिए हमको निकालना ज़रूरी है खोलो हाँ ये मैंने निकाल दिया बराबर अभी जब भी अटैच करने की ज़रूरत अटैच करने के टाइम खोलने की ज़रूरत नहीं है नहीं, नहीं। क्योंकि वो धक्का मारूंगा मैं ज़ोर से धक्का मारूंगा तो ये क्या होगा बैठ जाएगा बैठ जाएगा बराबर उसके लिए हमारा लक्स बराबर पावरफुल होना चाहिए कि ताकि ज़रा भी टच कर दे ऑयल छोड़ दिया तो अंदर जाएगा बराबर ये लक्स ऑपरेट तब होता है अंदर जाने के टाइम ऑपरेट हो जाता है मगर निकालने के टाइम मुझे खींचना खींचना ज़रूरी है दोनों ऑपोजिट कोई कोई क्या करता है इस तरह से घुमाते रहता है ऐसा निकालने के लिए तो निकालने के लिए मुझे क्या करना है ऑपोजिट साइड में दोनों को खींचना है बराबर अभी आप देख सकते हो इसको हम लोग मेल कपलिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे मेल कपलिंग मेल कपलिंग बोलेंगे बराबर सबको ध्यान में आया मेल कपलिंग एक कैनवास होस पाइप है क्या है कैनवास होस पाइप है बराबर पकड़ लो अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे standby fire hydrant riser क्या बोलेंगे standby fire hydrant riser यानी एक जगह पे स्टैंड बाय है बरो एक जगह पे है हम लोग इसको घुमा सकते हैं मगर ये स्टैंड बाय यानी जगह पे है बरो इसको वॉल बोलते हैं अगर इसको लक्स बोलते हैं अभी ये लक्स ओपन होगा खोल दो उसको ये फीमेल कपलिंग है क्या है फीमेल खींचो उधर खींचे उधर ताकि वो निकलेगी कैप निकलेगा हाँ निकल गया बरा अभी ये मेल कपलिंग को क्या करना है हमको इसको अंदर डालना है अंदर डाल दो जोर से दबा हम्म, दबाओ जोर से हाँ लॉक हाँ, हो गया लॉक हो गया बराबर अभी इसको सीधा करो घुमाओ इसको बराबर है हम्म। अभी ये कैसे ऑपरेट करना है अभी कैसे निकालना है इसको हाँ हाँ, हाँ हाँ वैसे ही करो दो और निकालो उसको खींचो पीछे हाँ पीछे खींचो बराबर ताकि वो निकल जाए खींचो क्योंकि हाँ बराबर अभी आप देख लो अंदर डालो और खींचो एक एक ही आदमी सब कर सकता है ये साइड से आ जाओ ये आप इधर आ जाओ एक ये साइड से आ जाओ हाँ आप इधर नहीं आप इधर आ जाओ हाँ इधर से करो यानी ताकि वो ऐसा नहीं जाएगा हाँ डाल दो अंदर डाल हाँ डाल हाँ नहीं डाल दे डाल डायरेक्ट जाता है अभी कैसे हमने पुश कर दिया तो लॉक बाहर निकल गया और ये हमारा मेल कपलिंग ये फीमेल कपलिंग के अंदर चला गया बराबर मेल कपलिंग और female male coupling female coupling के अंदर जाता है दोनों मेल तो रहेगा तो नहीं जाएगा दोनों फीमेल कपलिंग रहेगा तो नहीं जाएगा ये मेल कपलिंग बोला जाता है और वो फीमेल कपलिंग है बराबर निकालना कैसे है हाँ खींचो वो साइड में बराबर निकल गया दिखाओ दिखाओ हाँ ये निकल गया बराबर मेल कपलिंग है अभी डाल दो अंदर समझ गए डाल दो अंदर पूरा डाल दो अभी इसके अंदर वाइसर होना चाहिए अंदर रबर वाइसर होता है दोनों में रबर वाइसर हो जाता है होता है ताकि पानी लीकेज ना हो बराबर अभी हम लोग उधर जाएंगे अभी ये ब्रांड पाइप है और ये फीमेल कप है हम लोग कैसे पकड़ेंगे उधर तुम भी इधर जाए ये फीमेल कपलिंग है क्या बोलते हैं इसको फीमेल कपलिंग और ये ब्रांच पाइप है ब्रांच बैक बोलते हैं नोजल बोलते हैं ब्रांच बैक बोलते हैं ये इसमें कैसा फिट हो जाएगा इसको इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे इसको नज़दीक पकड़ेंगे नोजल तो और इसको इस तरह से अटैच कर ये हो गया अटैच कर और अब निकालना कैसे हमको निकालना इस दोनों पैर के बीच में ऐसे डालेंगे और खींचेंगे और इस तरह से निकालेंगे बराबर ये हो गया हमारा इस तरह से हमको अंदर डालना है ब्रांच पाइप को ये फीमेल कपलिंग क्या है फीमेल कपलिंग और ये ब्रांच पाइप है ब्रांच पाइप और फीमेल कपलिंग को किस तरह से डालना है हमको इस तरह से डालना है बराबर कैसे ओपन करना है इसके दोनों पैर के बीच में फंसाना है और लक्स लक्स बोल दो उसको लक्स को खींचना है हाँ अभी आप लोग पता होगा कैसे कैसे पकड़ोगे हाँ नज़दीक पकड़ने का ये नज़दीक पकड़ने का आपको हाँ और इसके अंदर डालो बराबर जोर से बड़ा सीधा डालो हाँ सर अंदर पूरा लॉक हुआ क्या देखो लॉक हुआ ना हाँ और पकड़ना कैसे हमको ये पकड़ लो पकड़ना कैसे हमको ये ऊपर रहेगा बराबर इस तरह से पकड़ेंगे इसके हाँ नीचे से हाथ डालो नीचे से हाथ डालो और इधर हाथ घूमेगा आपका ये जो हाथ है ना हाँ, ये इधर डालो इधर रखो नीचे से और इसके अंदर डाल दो इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको इधर हाँ, ऊपर ऊपर लेफ्ट का पैर आगे जाएगा ये पोजीशन रहेगा हमारा बराबर और पीछे का जो बंदा रहेगा वो कैसा रहेगा इस तरह से देखो ये दोनों पैर के ये दोनों पैर को टच करेगा और ऐसा उसको बैलेंस देगा बराबर जैसे फोर्स आएगा पानी का बहुत फोर्स हाँ फोर्स तो ये हिसाब से उसको पकड़ सकते हैं बराबर है फिर बाद में मांगते हैं तो पाइप को हम लोग ऊपर ऐसा ले सकते हैं ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर ना आए समझ गए यानी उसको ये आएगा अभी ये जो प्रेशर है इस तरह से हमको पकड़ना है और आग को बुझाना है अगर ऊपर लगे तो ऊपर से भी हम लोग बुझा सकते हैं बराबर ऊपर तो है हाँ? पाइप लगी है ऊपर से ऊपर भी है मगर इधर से हमको ये हमारा फायर रिटर्न राइजर इस्तेमाल करना है तो ये हमारा पोजीशन रहेगा इस तरह से हमको पकड़ना है एक इसके पैर के देखो पैर को मैंने क्या कर दिया अभी लॉक कर दिया आगे उसका पैर नहीं जाएगा इसको मैंने पकड़ के रख दिया बराबर ताकि वो आगे ना बढ़े बराबर जो फोर्स आता है पानी का तो झटका न लगे इसके लिए बराबर और अगर और दूसरा आदमी है तो ये पाइप को भी उठा के पकड़ सकता है ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर ना आए और ये इसके हाथ से न छूटे बराबर अभी निकालो निकाल के दिखाओ मुझे निकाल के दिखाओ दोनों पैर के बीच में वो कैमरे को देखो हाँ हाँ और फिर बाद में हाँ अभी इसके बाद दे दो एक एक करके दे दो सब अभी आप पूरा दिखाओ हाँ ठीक है चलो अच्छा। दिखा दो हाँ, हाँ। ऐसा पोजीशन ऐसा करना है हाँ और मैं इसको डालेंगे हम्म, बराबर और पकड़ना कैसा अभी का दिखाओ हाँ ये ऊपर से पकड़ो ऊपर से ये ऐसा हाँ ये ऐसा ये ऐसा और ये इसके अंदर डालो ताकि आपको ग्रिप मिले ये और पैर आगे ये पोजीशन में आप रहोगे बराबर थोड़ी का उसके हाथ में दे दो एक एक करके सब लोग करो दोनों खींचो बराबर हाँ उसको थोड़ी ना पकड़ना है नीचे ही नीचे ही मारो थोड़ा वाल चालू करो जोरा हाँ बंद कर दे बंद कर नेक्स्ट दूसरा दूसरा खोल खोल खोल के दिखा खोल के दिखा हाँ बराबर पानी अपने आंख पे आना नहीं चाहिए ध्यान में रखा दूसरा नेक्स्ट बस तो ऊपर नहीं दीवार के ऊपर ही दीवार के ऊपर